これあのあれじゃないこれ本当だチェンジはいはいさんこんにちはゆかチャンネルのゆかとすみちゃんですロハンですはい <laughs> 今日は何をしますかロハンの足の型、を取ろうと思います、というのはロハンが昨日、はい、生まれて一ヶ月になりましたありがとうございますロハンティーおめでとうロハンティーおめでとうおめでとう おめでとうおめでとうなので、はい、急遽昨日ダイソーこれを買ってきて紙粘土でロハンの足の型を取ってみますか取っていこうと思いますあ、えー、一応黄色にしましたこれはダイソーで2000円でゲットです初めてなんですよ <laughs> あのちょっと泣き声がちょっと質問 <laughs> じゃないからね おおいいね、うん、いいちょうどいいサイズじゃないじゃあそれをなんか久々にこれで遊ぶこれいいのあごめんなさい習慣で餃子ちょっと見せてちょっと <laughs> 主婦の習慣ですみませんね <laughs> なんか ちょっとこのせみたいのあるなんか言うなんだろう強者セット <laughs> あのシャオロンポシャオロンポかそれはねこうこう行くんだよおお <laughs> はいシャオロンポえー、本当だ <laughs> さっきの餃子すごかったそうでさなんか見なずにさなんか中国のやつであすごい <laughs> 私ね中国で6年ぐらい行ってさあの週慣の餃子がねなんかみんなでなんかやめろ分かった分かったもう遊び終わりじゃあロハンの話話をロハンこれこうってや楽しいねこれなんかうんもっとかうまかったね じゃあ靴下脱ぎます、まずこう感じで足ぐらいのじゃあんっといたらいきますよいきます、うんああこれあのあれじゃないアムノレアムノレチェンジ what I got to do 아무거나틀린줄알やっぱ片方ずつがいいと思うね、はい、いきますグてはいなんかいいないきますあこっちだ寝てる寝てる 와 합기 소. 근데 거, 이건 두번 찍혀가지고 다시 할까? 이건 다시 해야 돼. 아이. 아めっちゃ見える見える見える足ですご飯の足ですご飯 かわいいね1か月の記念ではいはいそれではこんな感じで、はい、ご飯の1ヶ月記念の足の型作りましたはい、はい、でこれは、まあ、まだ柔らかいから乾かして硬くなったら額に飾ってそうですね、うん、あのインテリアかなんかにしようと思いますはいすごいねあっという間の1ヶ月で も最後まで見ていただいてありがとうございましたフローとお願いしますはいまた次の動画で会いましょうバイバイ since she got